What? <laughs> 至上，至上。 लड़के तो मार ही देती होगी तू बने जान फिर वो तुम्हें रात दिन मैं यहाँ Thank you. पूरी कयामत होगी ना चोरी है कोई कसम top to bottom तुझे दिए मैंने टेन आउट ऑफ टेन क्यों नहीं चाहिए चल सारे मेरे जाए कि जाएगी बिल्लो